nosotros buscamos trabajo, pero trabajo no, no quiere buscar, buscar a nosotros. <laughs> Es es una mica agoserat no? Montar el teu propi negoci, vamos vam trobar el tema del, dels empresa d'empresa i vam creure que era la, oportunidad perfecta. entonces el tener un, un local a un lloguer asequible que entren tots, totes les despeses d'aigua, llum, accés a l'internet i també una mica de xarxa. Eh, llavors aquí també què passava? La nau també mm, el preu jo crec que estava molt bé i més amb el que hi havia tot vol i sobretot jo dic que el tema gent i el que em van poder, el que em van poder ajudar a començar l'activitat, que allò que és el que t'espanta i no. Si sale una oferta de treball. Bueno, eh, penso que és una, una porta ampla que se'ns obre per poder pues, aprendre, per poder introduir, per poder buscar. El problema és que hi ha molta gent i costa una mica, però bueno, ho intentarem. El, el tenir un, un lloc ubicat on hi ha més gent que està com tu, que comença, i després també un recolzament no? de, de tenir un informàtic eh, no? i per qualsevol cosa doncs, que, pots, eh, no? que si estàs sol, eh, sol en un lloc no? doncs, eh, costa més. Però que és molt important que, que et recolzin d'aquesta manera quan comences, eh, jo crec que, bueno, jo crec que és vital, perquè si no, mm, de cada 10 que, que començarien una activitat, estic segur que només oferien una quarta part si no tinguessin aquest recolzament. Segurament no ho haguéssim fet, haguéssim seguit amb, amb la nostra antiga feina, però això va ser el que ens va decidir de fer-ho. Estic introduint pues, les meves dades, eh, l'experiència laboral, a veure si així se'n surt un, una feina. que hoy en día yo creo que es el futuro y todo se mueve por la informática, la comunicación, una cosa muy importante. Y me a apuntar porque con que trabajaba y ahora no trabajaba, pues algo tenía que hacer. Y eso es un, un tubo escape para... Casi gens. Yo no sabía ni un obrir Porque porque pensaban tan grandes, eso ya no será para nosotros, pero mira, mica en mica Y hem y de y de nhi que Per cert, l'altre dia el meu fill, diu, mama, diu, com se descarreguen, diu, les, els vídeos i la música, diu, com vos ha ensenyat la profe, diu, mira, i si, oh, diu, calla, deixem un barret, diu, que això no ho sabia, això. Jo vengo con mi portátil, lo instalo aquí y, y Paloma pues, me, me instala algunos programas, algunas cosas, y yo le hago preguntas i me passo el rato estupendo. El cas havia tocat l'ordenador, però no sabia com entrar, me l'havien de preparar i llavors jo feia coses però no sabia si les feia bé i ara doncs ja no necessito ningú que m'aconselli ni que, ni que, bueno, que m'aconselli, que, que m'ajudi a, a, a, anar a l'internet. Eh, a més, eh, després cada trimestre o cada final de curs fem un dinar totes juntes i ens ho passem prou bé. Creo que es mejor ponerse un poquito al día y además no solamente ya por eso, por tener un poco más de conocimientos de, de cosas nuevas y, y de aprender cosas nuevas, ¿no? Moltes felicitats a tots els companys i companyes dels puntics de tota Catalunya. Felicitats per començar pels 10 anys de la xarxa puntic. Especialment a cada un dels puntics que han fet que avui en dia pues, la xarxa sigui el que és. I esperem que no siguin 10 més, sinó molts més. Eh, ha estat un camí llarg eh, de lluita, i de consolidació de, del que és un dret bàsic de la ciutadania, no? que s'accedia a les noves tecnologies i sobretot donar les gràcies a tothom que mínimament ha pogut ajudar a tirar endavant la feinada que s'ha fet durant aquests eh, 10 eh, anys de vida. I sobretot pues, donar molts ànims a, a continuar fent-ho així i més.